Astăzi vreau să-ți improvizez despre a răscoli. Am fost aseară la un concert uh, al lui Mohamed Zatari și al unor prieteni de lui. Uh, mulțumesc Magda Zatari pentru invitație. A fost superb. Uh, pur și simplu, Mohamed cântă la un instrument od, se numește, se scrie oud, un fel de lăută. Am ascultat apoi un fluier și vioara. Uh, mi-au răscolit niște sentimente parcă din alte vieți. A fost o călătorie în timp. La un moment dat uh, simțeam că sunt, uh, nu știu, Pașa Hasan, apoi aveam senzația când a intrat fluierul că sunt pe vremea lui Iisus Hristos, de cu 2000 de ani. Iarăși instrumentul lui Mohamed Odu este un fel, mie mi se pare foarte românesc, are un sunet uh, Uh, care seamănă cu, cu lauta noastră românească. E foarte, e foarte ciudat. Mi-am adus aminte apoi de turci care au venit, poate că, uh, nu știu, lăuta e de la turci, nu știu de unde e, dar a fost senzațional. Nu știu dacă există alte vieți, însă am avut senzația că trăiesc în fiecare secol cu voi aseară. Mulțumesc, Mohamed Zatari. Dacă auziți pe undeva de el, mergeți să-l ascultați. Pentru tine, ce înseamnă a răscoli? Ce, ce ce sentimente îți sunt ție răscolite zilnic? Ciao!